तेरी अकड़ देख बस इतना कहना चाहूंगा बेटे जितनी तेरी पहचान है ना उतनी तुम्हें तो बिगाड़ के बैठा हूं